Dilo que अभी हम जिस परिवार में खड़ा हुए हैं जहाँ के संबंधित क्षेत्र न्यायाधीश चिन्हित होकर आए हैं आज बात करते हैं अपने माँ बाप से जब बच्चा कुछ ऐसी उपाधि लेके आता है तो माँ बाप के दिल में कितनी खुशी महसूस होती है कितना गौरव महसूस होता है बात करते हैं उनकी माता आज आपको कैसा लग रहा है जब बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा है जब बच्चा इस तरह करता है तो माँ बाप के दिल में कितनी खुशी होती है और कुछ कहेंगे इसके बारे में आप ये बहुत अच्छा लग रहा है मेहनत बहुत किया इसने जी

एक्चुअली दो हज़ार चार में इन्होंने बोल दिया था दुश्मन उन्होंने बोला था कि ये जज बनेगा जब ये आई आई टी तैयारी करता था वो आई आई सफल भी हुआ क्या नहीं गया अलग बात है लेकिन उनकी बात दो हज़ार चार भी आज गुरु जी की बात आज बिल्कुल सत्य हुई और गुरु जी ने भी बहुत बताया कि किस तरह की खुशी मिलती है जिससे अच्छा। हमें कई बार उनके बात बताई तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खुश हूँ ठीक इस तरीके का जो उन्होंने उपाधि मिली इससे युवा समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे ये बात करते हैं युवा समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप कभी भी ना मंजिल की ओर आप जा रहे हैं तो रास्ते का जरूर ख्याल रखें कौन सा रास्ता आप चुन रहे हैं और सही रास्ते पर टिके रहे मंजिल आज नहीं तो कल देर से मिल जाए और मंजिल ना भी मिले तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप सही रास्ते पर जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद